Paixão, vocês têm certeza que isso aqui vai dar certo? Absoluta? Então tá. Então tá, né? Fala galera de boas! Becca Gamer na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. E bom galera, é o seguinte, eu tinha que fazer esse vídeo porque eu tinha que explicar né, o que estava acontecendo, porque eu não consegui trazer vídeos durante meses, né, o canal ficou parado durante meses e eu não tive como trazer vídeo. Por quê? O que, que aconteceu? O que aconteceu? Essa criança aqui, que eu tô mexendo agora, né, que dá pra ver o reflexo no meu óculos, né, é, eu atualizei para o Windows 10 e quando eu atualizei para o Windows 10, o meu Sony Vegas parou de funcionar, perdi boa parte dos programas, fiquei meio ano para conseguir arrumar isso, eu errei o dedo, é beleza. Fiquei meio século para arrumar os programas, baixei o Camtasia, baixei, funcionou? Não. Eu só fui conseguir arrumar o Sony Vegas quando eu tentei baixar, se eu não me engano, o Movie Studio, que também é da Sony. Mas, enfim. É a primeira vez que eu tô mostrando o rosto aqui no canal. Eu sei que a qualidade da imagem não tá a melhor de todas, não. Não é a melhor de todas, mas eu tô tentando. Foi o único jeito que eu consegui achar de gravar isso. Mas é, é isso que acontece. Fala nada. É, mas enfim, eu não vou usar esse vlog só pra dizer o que aconteceu, né? Eu vou usar também para dizer algumas coisas que eu planejo para o canal, que eu já tinha planejado e que eu tinha um, feito um vídeo, né? Uh, dizendo que eu ia fazer essas coisas. Uma das coisas que eu tava planejando e eu ainda vou fazer, né? Porque eu tenho que editar os episódios. Já tenho gravado, mas eu tenho que editar. Uh, uma, essa coisa que eu tô planejando em fazer é a nossa série de Undertale. Que eu quero fazer quatro runs, que no caso é, são quatro corridas, que inclusive eu fiquei meio século jogando, né? Fechando, jogando, fechando, jogando, fechando, jogando. Não sei como é que isso aqui aguentou horas e horas de gravação. Não sei. Não sei. Mas, enfim. É, o que eu planejo? Eu planejo trazer essa série simultânea, por isso eu preciso de tempo para editar. Mas enquanto eu estou editando a série, eu planejo sim trazer pelo menos algumas gameplays ou tutoriais ou até speed arts, não sei. E aí eu vou ver durante o tempo. Enquanto eu estou editando essa série, Vai ser uma série legalzinha? Vai ser uma série legalzinha, porque eu tô fazendo uma edição zoeira, vamos falar a verdade, né? Undertale até zoeira pra caramba. E, enfim, essa série, ela vai ser em inglês, eu vou estar tá traduzindo ela, né? Eu vou estar tá traduzindo porque na época que eu fui gravar não tinha a tradução em português. E mesmo que tivesse, eu não ia querer jogar em português, porque em português ainda tem uns erros por conta dos personagens. Então, a graça do jogo é em inglês, até porque tem umas piadinhas legais lá que, né? Não fica legal em português. Não fica. Não fica nada legal. Mas, assim. Eu planejo trazer isso? Planejo. Quanto à arte do canal, eu planejo em trocá-la. Eu não sei quando que eu vou trocar, mas eu planejo em trocá-la. Eu planejo sim é, dar uma repaginada no canal fazer uma mudançazinha na arte só, mas eu não vou mudar o foco do canal nem nada. Uh, o canal vai continuar. E bom, se não tiver vídeo por mais tempo, né? Se eu demorar muito para trazer vídeo a partir de hoje, né? A partir de agora, não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, mas é, se demorar muito, eu vou sim tentar trazer uma explicação, tentar. Não sei se eu vou conseguir. A primeira vez eu tentei, não consegui, não consegui nem editar o vídeo. Então, é isso. Eu não vou pedir like, não vou pedir favorito nem nada, apenas peço que vocês se inscrevam no canal se vocês estiverem interessados nessas séries ou coisa do tipo. Então é isso, não se esqueçam de visitar nossas redes sociais como Twitter, Deviant Art, Facebook, dentre outros, e também visitar os canais dos nossos parceiros que dão uma ajuda legal, né? Pra federal, legal. É. <laughs> Legal. Ah, <laughs> tá, parei. Ah, mas enfim, é isso, galera. Valeu, falou e partiu! Fui! Tchau!